年に湯布施の神にまつわる収容堂現在の収容者が購入されその翌年から祭礼が行われましたその後笛や太鼓に合わせたマンドが登場し昭和の初期頃からはマンド祭りと称され現在まで引き継がれていますマンドは竹飛市で作られた銚子人形を色鮮やかに彩色したもので多くは 歌舞伎絵や武者をかたどってります大きなものは高さ約5メートル幅約3メートル重さは約60キロにもなりこれを若衆が1人ずつ交代で担ぎ笛や太鼓のお囃子に合わせて舞い踊ります 最初に登場しますマンドは司町ですマンド名は巴御前と殊長題材は平安時代末期に活躍をしたとされる女武者の巴御前と彼女を現世に導いたきらめく市長です女性が輝くことにより司町に住む子供に輝かしい未来が訪れるのを記念してこの題材にしました 幾重にも重なる巴御前の鎧きらめく羽の七地祭りの当日は若衆と舞浜 続いてのマンドは銀座ですマンド名は桶狭間の戦い織田信長と今川義元桶狭間の戦いは若き織田信長が時の大名今川義元を破って天下取りの第一歩を記した大戦です尾張桶狭間で豪雨に足止めを食らった今川軍を信長は精鋭2000機を率いて吸収ついに 今川義元は討ち死にする本題材は桶狭間の戦いで濃密な暗雲の中から疾風を伴って馬上の雲が現れ今川義元に襲 地を狭落とし続ける中評論も乏しく険しい道のりの中山中を行く一方の前に竹林から大虎が現れました逃げ惑う兵士を背に清正は大槍を手に襲いかかる虎をめがけ応戦し見事討ち取るのであります 平刑事と松風東の関ヶ原の一肉東の関ヶ原と言われている慶長で合合戦の一幕長谷道場の戦いで前田刑事が相葉松風と共に傾く姿を表現いたしました見どころは細部にまでこだわり臨場感あふれる漫画に仕上げました Gracias. それではここで刈谷市観光協会杉浦義郎会長様よりご挨拶をいたします